sing tuwa durung karuan bener sing cilik durung karuan salah urip ora golek bener dhewe uga ora golek salah ya kudu kendel rumangsa salah aja kendel rumangsa bisa